Chama na Netflix. Tá bom. Legal. Essa capinha aí. Aí a Mongo pode, debaixo da lei, só não vai. Vai, vai. Olha que tinha. Beleza? É nóis. Valendo açaí, se eu não acertar lá no mate, se, se eu não jogar. Você acertar, se você acertar, você ganha o açaí. essa sua vida, sua finalidade, a sua